ino hano mm. ngo usenge mm. nirukana abadayimoni mm. wabuze urubyaro ntege kubyara wabuze akazi ntege kubona akazi covid sindazifite mavuta na wabuze umugabo ntukorere deliverance bakurobo umva urugo rwawe rwarasenyutse mpamagara umugabo wagutaye agaruka gusaba imbabazi ufite fiyaso urugutendeka mpamagara ayididiri nini di ijambo riravuga gutegeka n'inona kubyirukana n'inona no kubirema n'inona yesi reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza aho uherereye hose aziya australia burayi ndetse n'ahandi hose mwumva ururimi rw'ikinyarwanda reka tuguhe ikaze niba wumva utamerewe neza ihangane ejo n'ejo bundi nawe ubuzima buzaba bumeze neza uyu munsi ushobora kuba utamerewe neza minerivare yabuze ndetse n'ibindi bibazo byinshi tuzi mu muryango ariko nawe kirisitu ni umwizera nk'umwami n'umukiza aragufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi uyu munsi kuri kamera z'isezerano tv muri kubona twabanye na apotre yongwe hari abantu bamuzi n'abatamuzi ariko reka tutangire ivuga mu mazina ye yombi neza kugira twese tuze kuza kubona muri kino kiganiro tuziranye apotre turakwakiriye ku isezerano tv urakoze isezerano tv mm. murakoze mm. nayidigiri mini digi gukira mm. ni gukira ni kubona amafaranga ni gutera imbere ni kwiga imishinga ukayitangira ni nona kwirukanwa kwirukana imivu umuntu akaranda mm. kwakira kofidesi mm. ugahina ati nzakomera nzagera kure ndi umutsinzi ndi umuneje ndi umunyembara mm. ukishakamo ubushobozi niyo ndirimbo ndirimbo niyo ndirimbo ndirimbo ariko potire iyo confidence ituruka hehe ko uvuga ngo umuntu arakora kandi duhora dukora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ndetse tugakora n'amasaha y'ijoro yo kuruhuka ariko ukabona umuntu ntabwo bicamo biterwa n'ibyo akora ikindi bigaterwa n'ikirere akoreramo twebwe dukora mm. eh, ikirere cyacu ni icyo kwizera mm. Mm. niba rero hari igihe umuntu akora agakora afite inyatsi afite karande afite imivumo afite imitongera afite ibintu byinshi bimuziritse cyangwa ugatangira bizinesi utayize neza bizinesi ni nk'umwana urerwa umenya isaha yo kumukarabya yo kumwoza yo kumwuhagira kugira ngo agere aho ushaka kugera ibyo rero twebwe ikirere dutuyemo twizerera mo twizera ko bishobora mm. ibanga ni ukudacika intege no kuba mu bintu watangiye ukabikora mm. Mm. ese hari egisipiriyanse y'ibi bintu ushobora kuba ufite ukavuga ati ngewe bitewe n'ukuntu nabaye mu buzima bumeze gutya narakoze ngera ahangaha umuntu ashobora kubona ah, uri apotere ugenda mu modoka nziza ufite biro nziza ariko akavuga ati ashobora kuba yarabihawe n'ababyeyi ndetse n'inshuti n'imiryango Eh, buriya hatari confidence mm. ntihabe feva y'imana mm. na mama wawe ntiyaguha mm. na so ntiyaguha nta n'umuvandimwe wabo. twe twagize confidence turasenga imana ikingura inzugi twagize confidence dutangira ibintu imana irabishyigikira amateka rero y'uburyo twatangiye ibyo twanyuzemo aho tugeze atwemerera kwigisha abantu tukababwira ko imana ishoboye kandi ko mu muntu harimo ubushobozi mm. egisipiriyase rero ni naho tuvuye naho tugeze naho tugiye kugira hatwereka ko imbere ari heza mm. kandi dufite amakuru y'ibyo twabwira abantu eh. tubwira abantu ko imana ikura ku cyaro kuko eh. yadukuye ku cyaro mm. tubwira abantu ko imana ikiza kuko imana yadukije tubwira abantu ko imana ishoboye kuko twabonye iby'imana ishoboye tubwira abantu ko imana itanga amafaranga kuko twabonye ko itanga amafaranga eh. tubwira abantu ko umuntu atangira ibintu imana ikabikomeza kuko twabonye ko imana ikomeza abayobozi mm. eh, hanyuma se ko umuntu ni cya kintu nkomeza kugarukaho n'ubundi ah, ushobora kwizera ugakora cyane ariko n'ubundi ibintu bikanga nta kindi kintu umuntu yakora ah, nk'izo karande uvuze mm. umuntu n'ubundi izo karande zikavaho niba ari cyo kintu kimurimo nicyo dukora niyo mm. tubwirana ngo ayidigire iminiti imbunda zose ntizirasabure imbunda zose ntizahanura indege eh. warisingiye bira uragerageza bikatera intambwe kujyana Ah, ngwino hano hmm. ngusenge hmm. nirukana abadayimoni hmm. wabuze urubyaro eh. ntege kubyara eh. wabuze akazi ntege kubona akazi kofi desiga zifite mavutana wabuze umugabo ntukorere deregrase bakubobo umva urugo rwawe rwarasenyutse eh. mpamagara umugabo wagutaye agaruka gusaba imbabazi ufite fiyaso urugutendeka mpamagara ayidigi rinini digi ijambo riravuga ngo gutegeka n'inona kubyirukana n'inona no kubirema n'inona mm. hanyuma mwebwe mwamutegekesha iki ko biriya n'ubundi niba ivuga ngo umwenda warukingirije ahera waratabuse buri muntu wese ngo yigerereyo mm. akaba yaragezeho agakomanga bikanga abandi bakomangisha iryo jambo rivuga ngo umwenda utukingirije ahera watabutse mo kabiri buri wese yigerereyo mm. rivuga ngo buri muntu wese mu mana aremewe ariko mu mana twese turi abanyarwanda ariko mu rwanda hari inzego hari urw'umudugudu hari urw'akagari umurenge Mm. akarere mm. intara minisiteri perezida mm. ushobora kuba rero twese twigereranya nk'abanyarwanda itegeko riratuyobora wamwe tugereranya nka wamwe gukingirije ahera ariko hari inzego hmm? impapuro zose ntizisinyirwa hamwe hari izisinywa n'umudugudu n'izisinywa n'akabari n'izijya mu ntara urwego rero rwo kwizera kwanjye si byo ni mpuzamahanga ah, uko nategeka dayimoni mu rwanda ni nako nayitegeka umuntu ari muri amerika nkayimwirukana uko nsengera umuntu yaje kundeba mu materaniro ni nako nirukana abazimu bamurimo ari muri amerika uko ntegeka umukobwa wagumiwe hano mu rwanda ni nako ntegeka akabona umugabane muri ositarari muri canada uko ntegeka umugabo wataye umugore n'abana ni nako mutegeka hano mu rwanda ni nako namutegeka atari watega indege imbaraga zikamufata agasubira mu rugo ni rwa rwego ni rwa rwego ijambo ryo muri perezidansi ryubahirizwa mu turere hose rikamanuka mm. ariko ijambo ryo mu mudugudu ryubahirizwa mu mudugudu gusa mhm. hanyuma bishatse kuvuga yuko n'ubundi bwo bivuze ngo umwenda mwenda wari ukingirije ahera waratabutse kugira buri muntu wese igirire ku mana ariko hari izindi sitepusi zishobora kuba hari izindi mbaraga dukura mu mazi hari izindi sikari zo mm. kwizera mm. kwizera kuzanwa no gusenga kwizera kuzanwa n'ibyo wabonye mm. kuzana kwizera kuzanwa na gisiperase y'ibyo wanyuzemo kwizera kungana n'ibitangaza wabonye imana ikoresha amaboko yawe mm. ibyo twabonye rero n'ibyo twanyuzemo n'ibyo imana yadukoresheje mm. eh, tubasha kwatura ibintu bikaba tubasha kubwira abantu bayidigire n'imigi nimuza n'abarwayi kuko twabonye ko bakira nimuze tubirukaneho inyatsi kuko imana natwe yatwirukanyeho inyatsi ntabwo waba usinzira wenda kuko inzara yakwishe bwira abantu ibitanga <laughs> hanyuma bivuze ko umuntu amaze kwizera agategeka ibintu mu bitagombye ngo yaba anakijijwe inde umuntu amaze kwizera ibitangaza ntabwo ari iby'abakijijwe hmm. ibitangaza ni iby'abizera igitangaza hmm. Hmm. bivuze ngo wakizera ko ibintu biri buze kuza kugenda neza kandi bikagenda neza none niba batabyizera barakumva hanyuma ko tuzi neza yuko ngo imana ihereza abantu bizeye abantu bayubaha hanyuma ubwo ngubwo aho ngaho ntabwo hariho akantu ko kwigumura ku mana ngo tugende twizere ibintu bicemo kwizera mm. kwizera kuzanwa no kumva mm. uwamaze kubanza kumva ijambo ry'imana mm. ukareka ibyaha ugahinduka ugafata ubuzima bwawe bwose n'imyumvire n'imitekerereze yawe ukabishora mu mana kwa kwizera kwa kubishora mu mana ugashinga imizi wamara gushinga imizi hanyuma abantu batizera imana ko usanga hari abantu batizera imana bo bakomeza gutera imbere cyane ibyo biterwa n'iki kandi twumva yuko hari ugutera imbere hari ubukire buzanwa hmm. no gusenga imana hmm. imana ikavuga ngo nzaguha hmm. uzacuruza ugatangira ukagera nzakuzamura ugatangira ukorera makeya cyangwa ukora mu rwego ruciriritse ukajya mu rwego hari n'ubukire bukomoka mu miryango so yari umupfumu so yari umucuruzi mm. umugisha ukomoka mu bakurambere mm. hakaba rero n'undi mugisha ukomoka imbere y'imana mm. ah, umugisha ukomoka imbere y'imana akenshi rero niwo tuba dukeneye twese kuko n'ubundi umuntu gutera imbere yawe ukuntu watera imbere mu nzira nyinshi ushobora gukora ikibi cyangwa ugakora icyiza ariko urubyiruko rw'ubu ngubu rwo rusigaye rwabo nta kundi kuntu wabona amafaranga ngo umuntu atakuremeye cyangwa ngo ukore ikibi urumva umugisha hari umugisha w'umuragana umwana araga umubyeyi hakaba umugisha w'umushakashakana umuntu atangira ashakisha duke tukazakura akaba hakaba n'umugisha umuntu akura imbere y'imana imana ikakubwira ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga umugore nicyo kizatuma imana yawe ariyo mana yawe igusiga amavuta yo kwishima igakurutisha mugenzi wawe imana ikaguha umugisha utavunitse rwose ikakunyuza mu nzira niyo ukajya kubona ukuntu wabaye umukire wabaye umugore ari umugisha nyine ukomoka imbere y'imana mm. imbere y'imana mm. iyo yose rero ari uwo warazwe n'ababyeyi ushobora gushira ari umushakashakano wawe ariko umugisha wawe imbere y'imana mm. aho ugiye gusura gukurikira bivuze ngo ubu kugeza aka kanya apotre ari ku rwego rwo kuba yasengera umuntu buri kintu cyose cye kikabuhuka yaba bizinesi yanze yaba ubukwe bwanze dufite abakobwa hano hanze n'abasore bapanga ubukwe igihe cy'ubukwe cyagera habura nk'ukwezi kumva ngo ibintu biranze ngo umusore yabivuyemo iyo ni karani mm. umuntu yagukunze mm. akwambika impeta yawe mm. akujyana mu muryango wa akujyana mu miryango wa araguperezanta urabikunze nawe aragukunze urabyemeye utangaje ubukwe weretse abajeni mu ngano abakobwa mu ngano cyangwa se abasore mu ngano mu gitondo akohereje mesaje ufunguye telefone ngo ndamukuyemo ndakubohora wowe niwe umubohore wa mukobwa mm. mfite ububasha bwo kumutegeka akabura amahoro mm. akagaruka akagusaba imbabazi mm. iryo jambo niyo mpamvu barakubohora ryavuye kuri satani ntiryavuye ku mana ni niyo mpamvu umuntu ushobora kumutegeka ishingiye ku cyo yakoze cyaba waje umutima w'uyu musore ishingiye ku cyo yakoze cyaba waje umutima w'uyu mukobwa ndamutegeka yakwambara ishati akunda yakwambara ipantaro akumbari mm. yaryama akumbari mu mashuri mm. yajya gutereta undi bikanga mm. kugeza ubwo avuga ati sheri shushu switi mbabarira niwe niwe ndagarutse ndagarutse hanyuma se ko ashobora kuba yamwanga kubera impamvu runaka hari ingeso atakunze aho ngaho ari umukobwa akaba yaza akakubwira ati apotere nyakubahwa dore ibintu bimeze gutya umusore yanyanze nta kuntu wamusenyera ngo agaruke kandi umusore hari akantu kamwe yabonye katari keza utagira ingeso se nini hmm. hari ufite umugore ntabwo mufite ubu impamvu utararongora urashaka utagira ingeso ushobora gusanga udafite iyo kwiba hmm. afite iyo kwiga cyane hmm. udafite iyo kurya cyane afite iyo kuvuga ijwi rinini udafite ijwi rinini afite iyo koga mu gitondo abandi boga nijoro udafite indi defo ni nyinshi umugore rero uzajya kurongora ntabwo ari mushiki wawe mm. nta nubwo munsi irengera mm. urugo rwubakwa no kwihangana mm. iyo nihangana urwanjye ruba rwarasenyutse mu mezi atatu nanjye aba yarancitse nanjye mba narigendeye oya ntukajye utinda gushaka ngo waramubuze kuko bamwe mugenda na sabonye ko yabyaye nta nubwo munsi irengera umwuka wo kurindagira ngo gukuyeho mu izina rya yesu tugabane katika jina la yesu ayidigiri n'ibidi oho tugago ndabohotse hanyuma apotre Ah, eh, ako kantu ndumva ugakurwa urujijo ku musore cyangwa umukobwa avuga ngo uyu musore hari icyo ntashimye mm. hanyuma noneho ku bantu babana ukajya kubona nk'umugabo mm. nk'ubuzima buranga tuzi ko ubuzima bujya bwanga ubuzima buranze bufashe mm. umwanzuro yigiriye aravuze ati reka mbe mbasize akaba aratanga atanga umugore n'abana atanga umugore n'abana ubu ntabwo abo si abagabo ntibasuka umugabo ugomba kubabarana n'umugore mu gihe cy'imibabaro aho bibaye ukabarana n'abana mm. mu gihe cy'imibabaro mm. kuko uri shefu w'umuryango mm. niba haje ibibazo ugata umugore n'abana ukoze iki abo bagabo sinkwiriye kwicarana nabo nta nama waba abo bagabo sinkwiriye kugendana nabo imana ijya ibandinda abo bagabo ariko n'ubundi n'abo bagore nabo bata abagabo gutyo ntacyo bigisha muri sosiyete nta n'ubutumwa bavuga mm. n'ibiganiro bafite mm. ntabyo ntawe ukwiriye kubakurikira mm. baratsinzwe kandi ngendana n'abatsinzi kuko ndi umutsinzi ku kintu cyo kuri divorce noneho ko abantu bashobora kuba noneho hari ingeso zigaragara umuntu adashobora kuba yashima umaze kuvuga ngo nta muntu ubura ingeso abantu batandukana aho biba byagenze gute na leta ikemera yuko izo ngeso zibaho ikabasanga gutandukana harimo ibintu byinshi hari abantu hari abagabo bamara kubona agafaranga eh. agatangira kubona umugore wiwe amabere yaguye nk'amasogisi atamukwiriye hmm. agatangira amwiyenzaho hmm. hari abagabo baba bashaka utwana duto hmm. hari abandi bafite abadayimoni wumvise baba barateye urugo rukabaho mu bibazo umwe akananirwa kwihangana igihe cyagera umwe agacika intege agafata disizo yo kurusenya abo ntacyo twabigiraho muri sosiyete nta mbaraga bafite nta masengesho bafite ni ibigwari baraguye dukeneye abantu bafite uruhare muri gospel abantu bigiraho mm. ntabwo rero kuba havutse igaze umugabo atumugore mm. nta nubwo kuba havutse ubukire umugore atumugabo mm. eh, bishatse kugaragaza ko icyo ari ikimenyetso cyo kutemera divorce cyangwa itandukanye oh. nayemera gute nayemera gute se baransezeranye ngo nzabane n'umugore akaramata nanjye ariko nsezeranye abantu ushatse kuvuga ko umuntu wakoze divorce itangira ibice bibiri makumyabiri na rimwe kuko umuntu azasiga se akabana n'umugore wa karama mm. bakaba umubiri mm. none se urashaka kugira ngo batandukanye na leta ntiyishimira divorce mm. kuko bagira umunsi wo gusezeranya ariko ibijyanye no gutandukana n'induru mu mazi bisobanuye yuko nyine wowe utasezeranye umuntu wigeze gutandukanaho cyangwa wakoze divorce ntabwo wasezeranye umuntu wigeze kuba yashinga urugo agasezera imbere y'imana akaba yatandukana byemewe n'amategeko akongera akagaruka agashaka kuba n'abasore mfite mu rusengero abenshi sindarangiza kubasezeranya mm. hanyuma nihutire gusezeranya bakoze divorce mm. ni n'abasore mfite mu rusengero sindarangiza kubasezeranya mm. ni isuku narangiza kubasezeranya mbanza bakoze divorce ndabanza abasore hanyuma abakoze divorce baritabira inama mbanze mbigishe mbasomere bibiri bishatse kuvuga yuko waherekare utubwira ikintu cy'icyizere bishatse kuvuga yuko nta mukobwa muba muziranye cyangwa umusore muba muziranye udafite fiyanse bafitanye ubukwe ubusa hmm. abananiye bariho nk'uko nawe wananiranye <laughs> na yesu yaravuze yerusalemu ntibakumva hmm. samariya ntibakumva ikaperinawumu yaracaga hmm. kabwiriza ntibumve nkasweyo nkaswe ngewe uri umugizi mukwe ntabwo utabona nta muryango utabura ibigoryi birahari hari n'abo nabonye banyataka ngo naraguze ngo birirwa mu ntuzamo muri za bito batetse abo basore barari bafite ubwanwa bogoshe inshuro zirindwi bateretse amaso usanga yicaye muri geti ari koza amasafuriya ari koza amasafuriya yitekera agatsima ese wagira ngo umusore witekeye imyaka cumi n'ibiri muri geto atumira umukobwa ashaka azi kwisongera agatsina akitekera ikiro cy'inyama akakivovora akitegekera agakarito ka makaroni mm. akakabya agashyushya umushyushyu mu gitondo agira ngo umusore abadayimoni baba murimo yo kumujyana mu rugo ukamujyana biroroshye mm. aha nabwo ni ishuri kuko mm. muri gusafiyasa n'ibyo mu bisenge bivuze ngo umusore niba amaze gutarantuka cyangwa gukarantuka mm. akaba akibere muri geto yiyogereza umusore ukaranitse muri mirongo ine yitekera iyo mm. zezenge wagira ngo izakumara ibiki bivuze ngo umukobwa we niyo ashatse uwo musore n'ubundi aba agiye kurira ni ukuva mu ishashi uhunga umuriro mm. ukajya muri mbaraje uhunga umuriro ariko nyine abari muri geto nyine bagerageza bati ibyo ari byo byose genda uwo mukristo ku kintu cyose ndamara mu rugendo rwanjye mm. ariko birakaze akuzuza imyaka mirongo ine abasenga musenge ibintu birakaze mm. Mm. ese umuntu yuzuza mirongo ine yarabuze iki yishyura inzu y'ibihumbi mirongo inani aba mu ijana afite igitanda na matora afite akazi ahenda abasore bihengekera yewe simvuga rumwe nabo Mm. yuzuza mirongo ine yarabuze atarabona umukobwa w'inzozi ze nyina na se se ko bahuriye ku kabari ntabwo ubukwe bwabaye mm. ko bahuriye muri misa ya mbere ntabwo ubukwe bwabaye ko bahuriye undi aragiye inka undi agiye gucyura ihene cyangwa guca icyarire mm. ntabwo bamubyaye uwo mwuka urindagiza abasore muri mirongo ine ndawirukanye mu izina ryawe isuka n'agatebo ku ipera abo bazimu babavemo basura bapfuye mirongo ine uri umusore witekera muri geto muri gato wiranwa mm. n'abakobwa mm. eh? hari abayaya hari abakozi b'umuhungu hari abakobwa bize segonderi imiverisite abatandukanye abacuruza muri marata no reka twarababuze twarababuze umukora akakubwira ngo ndacyakeneye kurya ubuzima inde umukobwa <laughs> mm. iyo akubwiye ngo uracyakeneye kurya ubuzima nawe uramubwira ati ndacyakeneye kwisangiza agatsima muri geto nyine urakomeza ukamwinginga ukabona arakunaniye ukamutereta si ugutegeka Mm. iyo uterese bakakubembya ngo uterete undi mm. ugakomeza si urwo rugendo urumva none nicyo gituma bafata iyo uterese bakakwanga mm. wivunika tereka urutundi kuko uterese ntabwo ari umumarayika nanagira mu rugo ntazaba marayika uterese umugore arakwanze tereta undi nakwemera ese muri bya umwanzuro wo kwituriza none se kutabona ngo werekwe mm. kutashaka niba atanashaka no kumbaza mm. uwo azarongora uwo ari we mm. uko asa n'uko ameze cyangwa itariki eh. y'umunsi eh, ku kantu karashoboka yuko wanamubona genda gusengera nanakubwira n'amazina y'umugabo wawe eh. jye nagusengera nkaguhanura nkakubwira n'amazina yawe ibiro n'uko angana n'uko asa n'ikaritsiye atuyemo nanjye mu kanya na ngombwa na telefone nayo ndaza kuvunyisha imana mm. mm. ntivuga bike imana ivuga byinshi ntabwo usenya ngo umugabo azaba yitwa runaka mm. n'uwo muri iyi ntara ameze gutyo nkamusikana nkamududu yasinga nkamukwira kandi bigahuye eh. no ukazasanga ari urukweto mu rwabo ari bwana na sida igitangaza cyarabaye iyo bidahuye se ko turi kubona ubuhanuzi bwinshi buri kubuhanura ibintu ukabona birabusanye nk'ubuhezi Hmm? nta reka twabonye ubuhanuzi twabonye abahanuzi benshi tukabona ubu barahanuye ubuhanuzi bugari mu kibuga habamo hmm. abatera mu rushungu hmm. n'abatera inyuma ese niba abantu bahanura ibinyoma nanjye mbaye umuhanuzi w'ibinyoma ariko nabo baba batubwira yuko ibintu biri buze kugira abo bahanuzi turabazi eh, ikimenyetso cy'uko ari umuhanuzi ni uko umuntu ahanura bikaba ikimenyetso cy'uko umuntu adahanura ni uko uhanura nyine ariko apotre ubona ari iki gituma abantu bakomeza nko kujya ku bapfumu cyane hmm. eh, kuko ubushakashatsi bwinshi bugenda bugaragaza ko n'abapfumu hari ibitangaza bakora bikaba uko bitaba ntabwo abantu bazajya bahora bajyayo ubona ari iki kintu n'ibihe se bitangaza waba uzi abapfumu bakoze none se ni iki kintu gituma nyine ah. wowe ubwawe kuri umunyamakuru hmm. watubwira nk'ibitangaza bitatu umupfumu yakoze natwe turibaza impamvu umupfumu agomeza gupfumagura igihe cy'imyaka makumyabiri umupfumu mhm. yubakiye mu isi y'ikinyoma mhm. kandi ikinyoma hari aho kijya hari igihe ikinyoma abantu bakihindura ukuri mhm. bakakizera nk'ukuri ari ikinyoma ariko kizajya kizajya ari akiyamura ushatse igihe ikinyoma si ukuri ariko turi kubona nk'abapfumu bakagenda bakajya nk'abakobwa bakajya kubaza ukabona bahora bajyayo bahora bajyayo kuki ko yabajije se aho urajyayo umugabo ashaka yaramubonye ukabona hagiye n'abantu yarayibonye ibyo yifuza yarabibonye nta mupfumu mm. uvura mm. nta mupfumu ukiza mm. nta mupfumu utanga ishabo nta mupfumu utanga amahirwe amahirwe ni amahirwe no gukira no kuboka biri muri yesu ibyo rero abapfumu babyitirira ni abapfumu nyine bari mu kazi ah, uyu munsi rero turaza kuza kugana ku musozi w'ikiganiro cyacu dusengera dufasha gusengera abantu mm. ah, bafite ibintu bibohamye nk'umugozi wibohaboshye bakora ku kintu kikanga batereta bikanga bateretwa bikanga eh, abo nyine ntibampamagara mm. ega ngewe abantu nsengera mm-hmm. ntabwo ari wawe umbwira ngo dufatanye amasengesho mm. ni umwe ati ngewe narasenze biranga nagiye mu butayu biranga baramanuriye biranga akamanika amaboko aje gutegekesha ati ngewe ndatsinzwe ndaragerageje wa mm. muntu umwe ngo aposo ngo ndaje dusenga insenga na se n'abo <laughs> bantu n'abatsinzwe ngo ndaje rwose mm. no no ngwino nguti mubyeyi mm. narasenga naragerageje ndapfuye ndananiwe nsengera kanyarira narure byaraye ega bakurira kanyarira karindwi ngiye ngategeka nicaye muri biro yanjye eh? ko bitewe n'uko ngana mu mwuka mm. eh? itegeko ry'ibwami rirubahirizwa mm. mu baturage bose leta rigira icyo umwami avuze mu bwami bw'imana ni umwe mu bavuga rikijyana mm. mfite confidence ntewe n'ibyo nategetse nterwa n'ibyo nanyuzemo nterwa n'amasengesho usenga nterwa n'ibitangaza imana yakoze nta kugira ngo uzasenge utagangara upfire ku musozi shaka abavuga rikijyana mm. uri umwe mu bavuga rikijyana mu bwami bw'imana mu bwami bw'imana namenye ko imana ibyara imana mm. menya ko intare ibyara intare mm. ariko apotire ko tujya tureba nk'ahantu ukunda gusengera cyangwa n'abandi bakozi b'imana bamwe ukabona umukozi w'imana asengeye nk'umuntu yikubise hasi yamuteye agatambaro yikubise hasi ari amasengesho we yafata gute si byo nyafata nka tekinike mm. z'abantu bibagiye imbaraga z'umwuka wera bubaka mm. izindi mbaraga zabo mm. ziriya abariho bigisha basobanura uburyo ari imbaraga z'imana ntibazikoreshe ariko biruta bizera ntabwo bakugura bishatse kuvuga yuko ziratari imbaraga z'imana ziba ziri mu biriya utabyizera ntibyakugura niba hari umuntu wagusha abantu muri iki gihugu azaza nk'ubita Mm. azaze mu rusengero iwanjye mm. akubita agatamba nubona haguye n'umukirisitu nubwo yajya bahirika ntawawe kuko batabyemera mm. ariko jya aho babyemera nyine baburiye ubwire gutwa bose barabo ziriya mbaraga bo twagiye duhura n'abantu benshi bakazi ntazi ari izo mbaraga ntazi bamwe barigusha abandi ni tekinike abandi ni wabimenya bishatse kuvuga yuko bakorana n'imyuka mibi rero inde bariya bagukubita sinzi aho baranguye kandi uri kuvuga ko atari imbaraga z'imana ntabwo nzi aho basengera sinzi n'aho baranguye ariko biragaragara henshi ku masosho media turabona insengero nyinshi abantu bari kwikubita hasi ngo bari kubohoka wowe isengera abantu ni kuri ababohoka yewe mm. bakagwa mm. ngusha abakristo se ni ibiti ntema ngusha abakristo ni ibiti ntema <laughs> eh. muha abakristo imana ikora ngo ngo mm. abo ni abazimu ku buryo umuntu agira agatoki gutyo bose bakaba yagacyamura gutya mm. yagira akagera gutya mm. yagira agaswari gutya mm. niyirije ubusha iminsi mirongo ntabwo nabo ntabwo uragusha abantu ari gusimbusha abantu nta nubwo nigisha abantu kuvuga mu ndimi iyo wasenze neza zirizana izo ku munsi wa mirongo itanu inyubako yose itubatswe na yesu izasenyuka ubwami bwose yesu adashyigikiye tekinika ugura imbago ushaka imiti ushaka ababeshya gukora ibitangaza ukuri kuzanesha ikinyoma kandi ibyo byose imana ntibikoreramo imana itaguhaye hiti nta hiti wagira imana itagukomeje ntiwakomera ibyo byose abantu bazamenya ku iherezo cyangwa se uzanayakorera woye kuyareka cyangwa se bizagukoraho birangira bibiriya ni ukuri ivugabutumwa ririmo tekinike n'imitwe yo kubeshya ntiri ku ntacyo ryungura imana nta n'icyo ryungura abakristo igitangaza si ukugusha abantu ibitangaza byose bitubatswe na yesu mm. birisenya mm. bikirangiza mm. ni inyubako rero ya nyubako yesu yavuze yubatswe ku musenyi itarubatswe ku butare ni ukubaka itorero mu kinyoma ikinyoma kikazishyira ahagaragara bivuze yuko rero abantu basingiwe bikubita hasi ngo bari kubohoka bakigaragura ntabwo mbizi barabohamye ese iyo umuntu yituye hasi koko arabohoka mm. nyine uba ubona bigaragara iyo umuntu yituye hasi akennye eh. iyo abyutse amumukira iyo umuntu yituye hasi arimo dayimoni abyuka azavuyemo iyo umuntu yituye hasi afite umuvumo mm. umuvumo wamuvuyemo mm. yesu ntabwo ajya atura abantu hasi kuriya Ah, apotre reka tugane ku musozi w'ikiganiro cyacu ah, ariko usenga imana ubuhura ah, ndetse unategeka mm. ku bantu bakora iki kiganiro cyacu mm. Mm. nyagasani imana iri mu ijuru mu izina rya yesu ayidini minidi gukira n'inuna kubohoka n'inuna twirukana imyatsi na karanda tuvunaguye imbaraga zose za satani abantu bamenye imana abantu bizere imana abantu babohoke imana yacu irashoboye ntigire ibyo bayitemba ntibayikorera tekinike irihagije imana yacu ntigira ibyo bayitiranyira hejuru y'ibigirwamana ikiza indwara ikiza abasazi yubaka ingo zasenyutse yirukana amadayimoni ifungura ibifunze ihambura ahahambiriye adeduya mu izina ry'imana yamamagaye ndaku nkubite hasi ndasenye ndaranduye ndatura ko ejo ari heza ndatura ko hariho gutsinda hariho gukomera hariho ubutware hariho ubushobozi ndasengera abatakaje ibyiringiro bakira ibyiringiro abantu bamenye imana neza abananiwe gufata ibyemezo ayidigiri minidi gukirana inona ayidigiri minidi kubohokana inona ayidigiri minidi duteranije abatandukanijwe n'imbaraga za satani twubaza ahasenyutse duhanuye ko ejo habana heza mu izina rya yesu amen amen pote tureka tugushimire cyane rero kwitabira ubutumire bwacu mm. nomero yanjye ni zeru karindwi umunani umunani mm. mirongo itanu na kane mm. cumi na rimwe cumi n'umunani ujye uyishyira ahagaragara urakoze cyane